bro. දා දා දා. අර අර යන්නේ බොටියෙක්ද? ඒ මේ බොටියෙක්. Watch out. Watch out. මේ මෙහෙම ගිහින් I am um, close. I think uh I think don't close. Don't close. Oh my god. Sure, he got left in අඩේ තමුදලයද මේ වෙහිකල් එක Watch out ආ හරි හරි හරි හරි දන්නේ නැහැ බං උඹල ටීම එක වෙන්නවද අපේ ටීම එක්කෝ මාරු එක එන්න අරු එක එන්න මදු වැඩගෙන ඔව් go to set zone to set zone build it. උඹලා කොහෙද බං ඔක්කොලා ගෙවල්? ඒ මේ මට බොට එකක් හම්බුණා දාපන් මම රෑන්ක් ගහන්නේ. Okay, I'm ehm, so no, for සල්පිනව නම් පුතුම මරන්න නේද? අයිබුන් සපයි. කවුද කිට් කැට් කියන්නේ කිට් කැට් කියන්නේ Para lo hagan en la mutulia. I'm so focused. I'm, I'm, I'm come back. I'm come back. Hey. Adi. Adi, wallaba. Adi, adi, adi, adi. adi. ඉඩෙත් දහ තියෙන මේ මටත් නෑ ඒ තාත්යන ගහගනේ හැප්පුව නෑ බං ඌ ඌගේ ඌ ටෝටෝ ප්ලේස් ඕන් එකට නැගපන් නැගපන් නැගපන් නැගපන් නැගපන් නැගපන් ඉක්මනට ගින් දාන්න උඹ අඩේ කැරියෝ සක්කි හැත්ත අපේ උන්න ගහන්න බා හයි හයි හයි උන්න මේවා ප්‍රොටෙක්ට් බා නෑ නෑ නෑ කා කා කා කා අඩේ උඹලේ අරුව ගන්න යන්න මේ මුන්ගේ අනිත් එක කොහොමද ගන්නෙ අඩු පව්ව ඒර වාහනේ කම්බුණා ආ හම්බුණා හරියට outra. අඩේ මේ උඹලා අනිත් එක එනවද? Oh. मैं केले किन दूसरे करूं देखो हापम दोरो हापम ओए दोरो हापम ओए दोरो हापम दूसरे अरे कोड़ा को बरें तो अरे ना सेटिया टेमा सेटिया टेमा අඩේ වාහනයක් එනවා අර බ්‍රේක් අර ගන්න ඒ අපේ අපේ අපේ අපේ වාහන කෝ ආඩේ අර විදම මංගල මංගල මංගල මංගල කෝ යවන සරි නැගම නැගම නැගපා ඔය කබල්ලනේ එනේ ආ කඩද ගන්න කඩ ඒ වත් පත් පත් දෙන්න අඩේ නෙයිමර් ගහන්න බා. අරුවට බෙඩියකුත් දීලා අඩේ මට බැන්ඩේජ් එකක් ගන්න මේ නම්බඩුල නම්බඩුල රේඩ් එකක් ගහමුද? ඉතින් උඹලා ටීම් උඹ අපේ එක උඹලා ටීම් එකේ නැගුව අපේ එකට. එළම. මේ අපේ එකෙක් බහපන්කෝ. වරෙන් අපේ එකට වරෙන්. Kembali lagi kopi ke recording. Sorry. Ya, oke. Okay. Ya, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, nah, oke. Nah, let's go. Let's go. Ini game, funny game. Funny game. Nah, funny game. ඒ මේ වාහනේට එකයි වදින්න ඕන උදේ කුපුරලා යනවා. ප්‍රතිපරව හයිපරව. අර කාර් එකේ යන්නකො. මේ මට මෙඩියක් ඕන බං.